enkosini bethunani ngokuthi niziphe eli thuba loba nizowusapota apha kule s b s t eneneni siyaludinga nanyhani uncedo lwenu but ke ndizawucela umisi kuqala ukuthi asinike ingxelo njengoko besike sadibana kuqala okay E-HOD ndiye ndadibana nomama kakhaya ngola hlobo bundicebise ngalo umama kakhaya zikhona into andixelele zona ne okokuqala ukhaya ngumntana waphambi ngexesha ngoku uye wasokola okanye i-development yakhe iye yathatha ixesha uyaqonda so ebendixelela ke ngoku ngento ezinjalo and ke ngoku ezaa nto bezingekho kule lena profile so zizinto bendingazuzazi ndingakba bendingambizanga yaqonda then ke ngoku enye into endiyifumanisileyo um, ezaa ncwadi bundinike zona wathi mandimncede ukhaya for iiveki ezimbini khazincede ncam uyaqonda usasokola and ke ngoku ndiziphixesha ndisebenze naye one on one but still andiboni nto ingumehluko yaqona um bendifuna ukuqonda uba ulsa akanawukwazi na mhlawumbi undinceda ngee-afternoons adibane nayo ukhaya nenze eza-writing activities Kuza kunyanzeleka ndijonge inani labantwana endibancedayo because bakhona abanye abantwana endidilishana nabo ngale nto, then ndimfake. Indaba yexesha endidibana nalo ngalo nayo kuzawufuneke ndijonge yonke le nto then ndibuyele kuni. Ayinamsebenzi ke noba mhlawumbi uba ungaya kumamakhe umbonisa umama xa bafuna ikhense ntoni because mhlawumbi ke baninzi abantwana apha esikolweni abanengxaki yaqonda so mhlawumbi akazi awuzukwazi um, um, umfaka kwislot sakho but ungaya ke kumama kho umbonisa bafuneka emenzise ntoni na azokwazi umnceda naye ekhaya ndiza kwenza njalo okay. misi kucacile siyalidinga uncedo lwangaphandle funeka simfilishelo esenethu Okay, so uyandinika imvume yoba simfilishe lo ndiyabulela kakhulu wethu deputy wam because nyhani ibisi iyi-concerned into yalo mm. mntana because nyhani akancedakala enkosi